Aska udah mandi? Belum. Sekarang Aska mau ngapain? Mau mandi. Hmm. Aska mau mandi bersama siapa? Sama emakku dan Deden. Siapa namanya? Aduh, copot badannya. Coba lihat temannya, mana? Mana ini Superman Goron? Superman Mini. Superman Mini. Sandi. Aska sekarang sudah mandi. Sekarang Aska sudah mandi. Tengok ke sini. Nah. Sekarang nggak tuh warna apa aja yang ada di Polaska? Warna pink. Hmm. Ada pink tuh. Untuk? Untuk. Untuk cewek apa cowok ya warna pink tuh? Cewek. Mm -mm. Terus habis itu? Biru. Biru. Aska suka warna apa? Warna biru. Mm -mm. Habis itu ada warna apa lagi? Hijau. Hijau lagi? Merah. Merah. Merah itu hmm. planet apa? Hmm, merah itu planet Merkurius mungkin. Sekarang itu ada ikan-ikan juga. Ikan dapat dari mana tuh? Wah, di Aska mandi sama ikan juga. Apa warna ikan itu? Warna hijau. Warna hijau. Ini ada Ikan, setelah itu ikan. Ikan. Ting. Kemon. Aska. Hey, Aska bisa mandi sendiri? Bisa. Hmm, bagaimana caranya mandi sendiri? Siram-siram. Hmm. Aska, bisa pakai sampo sendiri? Bisa. Oke, kita coba Aska pakai sampo sendiri. Oke, apa sampo Aska? Dadadang, ini sampo Aska. Samponya pink kayak cewek. <laughs> Yuk, kita coba pakai sampo. Tengok kumisnya lepas. Tak apa-apa, kumis Askanya palsunya lepas kalau mandi. Tut. Ayo coba buka sampo-nya. Hmm. sampai rata sampai rata ya Wah, planet yang warna hijau planet apa? Planet warna hijau mana ada? Wah, sekarang Mas kamu sikat gigi. Bisa? Hmm, perlu bantuan? Hmm, -mm. Gini caranya. depan belakang juga jangan lupa mana gigi belakangnya ah, ah. Hmm, biar gigi kenapa sikat giginya hmm? kenapa di askar harus sikat gigi hmm? kenapa di aska harus sikat gigi Kenapa? Uh, ah. ngeluh. Agar? Agar. Agar? Kuat. Hmm? Ya, giginya kuat. Hmm. Jadi harus rajin. Jaga jaga gigi. Hmm. Lanjut. Eh. lagi kumur-kumur ya? dah gigi sekarang mau ngapain sekarang mau pakai sampo bukan pakai sampo sekarang pakai sabun sekarang pakai sabun hmm. sabunnya ini banyak busanya tuh nah ayo coba nih mbak udah mandi uh hmm, coba mandi sendiri kan on ayo badannya seluruh badannya diulap sama ayo semuanya oh. wah di aska mandi busa planet apa hmm planet apa memang tidak suka planet ini planet apa ayo dede mandikan kau temannya dulu tuh temannya mana itu teman aska tadi mana Dede pegang lupa ya tuh di tangan aska tuh wah lupa sama teman sendiri temannya juga dimandikan lah Itch. mandi askangan teman Aska nih ya siap mandi mana tengok bunda mau lihat temannya Aska bah oh, uh kecil sekali teman hop diam dulu diam dulu biar bunda nampak mana temannya Tin. <coughs> Jumpa lagi dengan aku bisa lagi ya. Hmm?